Mino, tuffati, dai! Tuffati, tuffati! Uno, due! Buttati, buttati, buttati! Dai! Uno, due! Dai, Mino! Buttati! Dai, uno, due, buttati, buttati! Aiuto io, dai! Vai! Uno, due! うん。 Dai! Sei tutto bagnato! Dai! Tu fai pronti? Ogni vantaggio, via! Dov'è l'acqua? Dov'è l'acqua?